बिसमीम वेलकम व्यूवर्स आज की वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है आज डेली रूटीन फ्रेजल वर्ब्स सीखेंगे फ्रेजल वर्ब्स स्पोकन और रिटन इंग्लिश में उतने ही ज़रूरी होते हैं कि जिस तरह से हमारी हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट ज़रूरी होता है सो लेट्स स्टार्ट लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए because sharing is a good habit and when you learn you grow so let's move to our lesson get up यानी कि उठना जागना means rise from bed after sleeping example she usually gets up early morning tidy up यानी साफ सुथरा करना means arrange something neatly example let's tidy up our room wash up यानी धोना धोकर सफा करना means to clean things example I didn't wash up the dinner plates throw away फेंक देना यानी कोई चीज़ रद्दी हो उसको फेंक दो जो ज़रूरत की ना हो means to get rid of something by treating it as garbage example please throw away your old things they look messy pick up हाथ से उठाना means to lift someone और something he bent forward to pick up the book think over यानी अच्छी तरह सोचना सोच विचार करना means to consider carefully example you must think over before making a decision look through यानी जल्दी से किसी चीज़ को पढ़ना means to read something quickly example I I will look through the papers later workout यानी कसरत करना एक्सरसाइज करना means to exercise example I like to watch workout videos chill out यानी अच्छी तरह से पुरसकून होना means to relax completely example she likes to chill out at the cafe drop in यानी कि थोड़ी देर के लिए किसी से मुलाकात करना means to come for a visit example I thought I drop in on you while I was passing cut up यानी छोटे टुकड़ों में या किसी चीज़ को काटना means to cut up something into pieces example She cut up the fruits and put them in a bowl. Lie down. Aram karna letna means to have rest. You seem tired, so why don't you lie down for a while? Stay in यानी घर या किसी जगह में रहना means to stay in your home. Example Let's stay in. It's too hot. Look after. Yani dekhbhal karna means to take care. He looks after his parents very well. Find out. Yani janna malum karna means discover a fact. Police has found out the reason behind the murder. Sweep up यानी गंद को या किसी कचरे वगैरह को साफ करना मीन्स रिमूव डर्ट और litter example did you sweep up all broken glass write down यानी लिख लेना means make a note of something example write down the phrasal verbs before you forget wait around यानी किसी जगह पे इंतज़ार करना कुछ ना करना सिर्फ इंतज़ार करना means to stay up in a place let's wait around and see what happens set off यानी सफ़र पे रवाना होना या मूव करना means begin a journey example we ate a hearty breakfast before we set off keep away यानी रोकना मना करना means to prevent someone near something example children must be kept away from medicine I hope guys कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी इसे ज़रूर कंप्लीट देखिएगा I will meet you in my next video until then अल्लाह हाफिज